මතක සිහියට එන විස මුළු ඉදැසති මන්නේ මම ඔබ ගැන හිත හිත දුක් වෙන හැම විට මනසයි මන් දිගේ පන්නේ දෙමුව එක්ක තරහමි කියන්න බෑ අපේ ආදර කතාව පමුළුත් නැති පසිනාසි සොයන්න බෑ තම ඔයා වගේ පිළි ආදර කරන්න පෙරසි වෙන් වෙන තරමට කියලාදේ කොමද උහුලා ගන්නේ කියනා දේවල් කොමද උහුලා ගන්නේ අපි දෙන්න තැනටම කටයුතු වෙනකොට කොමද බල බල ඉන්නේ අපි එක්ුණ මතකය සියයට එන විට මුළුයි දැසට මන්නේ මම ඔබ ගැන හිත හිත දුක් වෙන හැම විට අනසයි දිගේ බන්නේ